Versão brasileira. É no stress, no stress, pela downtown Sobe e desce, yeah, me faz passar mal No stress, no stress, yeah, não tem igual Chega e me aquece, me aquece, fez passar mal, yeah Vou tirar seu sono, não vai dormir, não vai dormir Te encontro naquele mesmo lugar Naquele mesmo lugar, yeah Que tem um palidense pra você descer Beat, luzes neon pra você dançar uh, yeah. De lingerie vermelha é tu virou uma stripper, stripper. Abaixo nível, wow. abaixo meu zíper, Puxa minhas correntes, desmontou meu drip Sentou como ninguém sentou e fez valeu o convite uh, No stress, oh, no stress oh, Ela sobe, oh, ela desce No stress, no stress Pela downtown Sobe e desce Yeah, me faz passar mal No stress, no stress yeah, Não tem igual Chega e me aquece, me aquece Fez passar mal, yeah Vou tirar seu sono, não vai dormir, não vai dormir Te encontro naquele mesmo lugar, Já tô na sua, não dá mais pra fugir, não vou fugir Te encontro naquele mesmo lugar No stress, no stress, Bella downtown.